pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas ranqueadas, estou enfrentando a Kuma Matata, o malvado favorito da galera. Então acompanhe o vídeo até o final, se inscrevam e é isso aí! Bora pro vídeo! falando sério. Ah, vai ficar pelando, né? Com o Hadouken de longe. Tô me aproximando, cuidado. Toma, agarrando o urso. Sada, agarrando de novo. Vai, morre logo. Toma, cabeçada pra não pensar. Como é bom ganhar. Pra cima. Akuma ah, Matata. Vamos ver se ele mata mesmo. Ah! Vai ficar roubando, né? Toma aí. Vá. Tá. Toma aqui, ó. Vai, só mais um golpe. A sua morte! Toma! You win! Vai, meus pontinhos! Tanto ganha ponto, tanto perde, tanto ganha, tanto perde. Uma hora a gente sobe de liga. Vamos, amigo! Round one. Fight! Continuar aqui dando tudo de mim. Sakuma. Gente, tá nervoso! Coitada de mim! Ah, vai por aí. Olha. Vai, vadia. Pode não. Só o risco. Ah! Deveria ter... Imaginado. Olha aí com a mãozinha. Round two. Fight. Toma! tia! aí pra você ver. Toma de novo! Toma! Só o risco! Ah. Ai, leg. Pausa dramática que eu gosto. Ah, morre logo! You win! Cala a boca! Obrigado! O melhor! You got Five wins, three. Isso! match. Pessoal, eu ah, continuei aqui nas ranqueadas. E veio o mesmo adversário. E vou enfrentá-lo. Continua aqui, ó. Vai, pula aí pra você ver. É assim. Eita! aproximando. Ah, errei. Toma. Puxa vida. Tá dando lag. Bah. A vida errei. feio, errou feio, errou rude. voando certinho no meu lariate. Se ah, continuar assim, eu ganho. Toma. ai errei! Meu. Ah, vai ficar com esse chute aí? Ah, não. Cara! Cara tá Jogando bem. Ah! Vou morrer! Oh, meu Deus. Final round. Fight. Tem que ter paciência. Tá jogando bem o cara. O cara voltou revoltado. Tá jogando bem melhor. Ah, vai ficar com essa esse joelho. Dá uma mãozada na sua cara. Ah! Meu, jogar com lag também é horrível. Não tá legal perder. Ah! Eu preciso fazer alguma coisa. Toma! Vem aqui! Deixa eu agarrar. Toma! Limpa aí tudo! Deveria ir tudo, só o trabalho de chegar perto. Ah, não! Poxa vida. Jogou bem, né? coisa, meu. Vamos, amigo. Preciso virar isso. Round one. Fight. Vem que vem. Me aproximando. Vem, joga aí pra você ver essa é sua magia. Vem que vem. Ah, lag! Tem paciência, Mãe. O cara tá jogando bem, viu? diferente. fugiu do meu agarrão. Vai pra lá. Fica aí. Farofa, não. Aí. Muito tenso. Toma, tia! Tem que ser com tudo. Round two. Aqui! <laughs> Ai, que tensão! Para! Meu, que coisa! rolar. Akuma! Ah! Complicado. Ah! Gente, que isso? Deixa em paz! varia! Ah! Vem aqui, vem. Ah, não! Combo! Final round. Fight! Não, você vai ficar com essa perna, eu fico... Gente! Difícil aqui. Tô conseguindo puni-lo. Agora você vai ver. Oria! Preciso virar isso! Fim que vem. Se eu te pegar... Poxa vida, o cara virou. Jogou bem, vai. E aí? Eu tô chateado? Não, eu não tô não. Um pouquinho. Fazer o quê? Lá vai meus pontos tudo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e amigas. Então, até mais. Tchau!